Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? May mga pangyayari ba sa buhay mo na nais mong makalimutan? O di kaya naman ay may mga malikang desisyon na lubhang nakaapekto sa iyong pamumuhay? Mabigat sa pakaramdam ang pagsisisi. Marami sa atin ang nababagabag pa rin ng ating mga nakaraan kaya napapabayaan ang kasalukuyan at nahihirapang harapin ang kinabukasan. Pag-usapan natin ang anim na maaari mong pagsisihan pagdating ng panahon. Una, pag-focus lamang sa ekspektasyon sa iyo ng iyong mga magulang kesa sa sarili mong mga kagustuhan. Sinasakripisyo mo ba ang mga pangarap mo para lamang masunod ang mga itinidikta ng iba sa iyo, lalo na ng iyong mga magulang? Marami sa atin ang naiipit sa ganitong sitwasyon. Dahil sa ayaw nating madismayang ating mga magulang, hinahayaan na lang natin na sila ang magpatakbo ng ating buhay. Okay lang na pakinggan natin at isaalang-alang ang kanilang mga mungkahi Ngunit mahalaga pa rin na pag-isipan mo kung ano talaga ang makapagpapaligaya sa'yo. Mahalaga na pamunuan mo ang iyong buhay. Ikalawa, hindi pagsubok na ayain ang crush mo na lumabas. Meron ka bang napupusuan pero nahihiya ka na lapitan o mas kilalanin siyang mabuti? Bakit ka nga ba natotorpe? Marahil ay takot ka na mabasted o matanggihan niya. Normal lang naman na maramdaman mo ito pero gumawa ka ng paraan upang madaig mo ang hiyang ito. Ayon sa isang survey na ginawa ni Adrian Camilleri, ito ang isa sa mga madalas na pinagsisisihan ng karamihan sa atin higit pa sa mga desisyon sa pamilya, edukasyon at sa ating career. Ikatlo, sobrang pagtatrabaho. Halos isakripisyo mo na ba ang iyong personal na buhay para lamang sa trabaho? Hindi naman masama na magtrabaho ng maigi pero wag mo naman paabutin sa punto na dito na umiinog ang iyong buhay at napababayaan mo na ang mga pinakamamahal mo at wala ka na ring oras sa mga interes at libangan mo. Nailathala sa librong Top 5 Regrets of the Dying na isa ito sa mga karaniwang pinagsisisihan ng mga matatanda. Ikaapat, pagpapabaya sa mga matalik mong kaibigan – Meron ka bang matalik na kaibigan na lubos mong pinagkakatiwalaan? Malamang ay araw-araw kayo noong magkasama pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong nabawasan hanggang sa halos hindi na kayo nagkakasama o nagkakausap. Iba't ibang ating mga dahilan pero panigurado ay madalas mo siyang naalala at hinahanap-hanap mo ang kanyang presensya. Ikalima, pagkubli ng tunay mong nararamdaman. Meron bang pagkakataon na pinilit mong itago ang iyong nararamdaman kahit na gusto mo nang ibulalas ito? Maaring nakaiwas ka sa gulo, ngunit kapag napabayaan, mapapalalim nito ang lamat sa isang relasyon at lubhaan itong maapektuhan ng iyong physical at mental health. Pagtagal, pwedeng sumabog ka na lang na parang bulkan at tuluyang masirang inyong relasyon o kaya ay bumigay ang iyong katawan dahil sa sobrang hinanakit at stress. Ang ika-anim, hindi pagpursige sa mga nais mong gawin. Meron ka bang gustong-gustong gawin ngunit lagi mong isinasantabi? Lahat tayo nagmimithi na maging matagumpay sa mga bagay-bagay. Ito man ay maliit na mga mithiin katulad ng pagbabayik o kasing tayog ng pagkakaroon ng sariling kumpanya. Mahalaga na pakinggan natin ang tinitibok ng ating puso at ipaglaban ang ating mga pangarap anuman ang mga pagsubok na ating kakaharapin. Ito lamang ang tanging paraan upang masulit natin ang bawat oras ng ating buhay. Meron ka pa bang ibang mga pinagsisisihan? Ibahagi mo na sa ating comment section sa ibaba. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!